hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है आइए देखते हैं गूगल शीट तो यहां पे गूगल शीट देख सकते हैं आप जब भी आप कुछ भी लिखते हैं यहां पे लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया और अब इसको सेव करना है तो यहाँ फाइल पे जाते हैं और यहाँ तो सेव का बटन मिलता नहीं है या तो आप डाउनलोड करिए या तो इसे इंपोर्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं वगैरह वगैरह तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर सेव इसको करना है किसी नाम से तो नाम कैसे देंगे नाम की बहुत प्रॉब्लम है नाम इसमें कहा देना है ये पता नहीं चलता तो आप सिंपली ये अनटाइटल लिखा हुआ है यहीं पर क्लिक कर दीजिए आप रीनेम की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं इसको डिलीट करते हैं मैं इसे नाम दे देता हूँ S U R A J तो ये सूरज नाम दे दिया अब देखिए ये सूरज नाम से सेव हो जाएगा अब देखिए ये सूरज नाम आएगा तो जब भी मैं इसको क्लोज करूंगा देखिए मैंने सेव नहीं किया और फिर इसको जब दोबारा ओपन करूंगा तो यही मुझे सूरज नाम से सेव मिलेगा तो ये मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से ये सेव है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिए ये गूगल शीट ओपन हो रही है अब जैसे ये गूगल शीट ओपन होगी तो ये देखिए सूरज नाम से ये सेव आपको मिल जाएगा और इसे आप कहीं से भी अपना ईमेल आईडी लॉग इन करके खोल सकते हैं ये आपको सुविधा दे देता है गूगल शीट तो आई होप की ये बात आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video